ja jums ir ilgi, ilgi, ilgi tad es... Eh, eh, man vajag izprintēt šo to. Tev ir flešā, ja kādā te formātā? Man pašai gan arī dators ir līdz. Eh, Ieredz, Andi gaismīgi. Kas tam mums pazīm dators ir vajadzīgs? Viss tik nevar dators ir šeit. Nē vama. Mā, kur tu biji, kad man vajadzēja tevi durvis likt? Jā, nu, tā kā izlika braukāšana un dzīvošana pa laukiem ir visādīgi. Tā, mēs gribējām. Un kāpēc, kāpēc tas uh, doms neatbrauca? Kopās viņam, tam, tam puikam ir savu gājieni ir un, un, un es ar toreiz prasīju, bet uh, tur ir Es pat īsti, īstenību īsti nemaz nevaru pateikt. Kāpēc tā? Faktiski tādi, ka šajā... Kāpēc, kad... Uh, un otrs, kas... vispār nav cilvēki, kur atnāk palīgā, tad vajag. Nu... Es tik tev kaut kas krīt. Nā, tas jau zinu. Jā, tāda. Un tad, kad es ar Jāni, ar Māri Antonu gribēju dabūt tev man mājas Jansons teica, ka tu man savu telefonu vai, vai, tā, vai tavu telefonu man nedodot. Kāpēc tu tā viņam pateici? Ha, ha. Ha, ha. Vienmēr ir tā, ja. Ar kas ir tev vispār manas telefons nav? Man krievi nāk visu, es saucu tēviņus galīgā. Kad tev nav bijis mans telefons? Tu lai šī ofisā vairs nerādītos. Kad tev nav mans telefons bijis, Dīta? Nu, tas telefons mans ir bijis visu laiku. Man ir tavs, tavējam pēdējie trīs cipari 830, jā. 8, 8, 1, 2, 2, 5. 25. Man ir kaut kāds... Eh, Ā, ah, tas bija toreiz, kas atlēt partija mums bija. Tad man bija viens cits, jā, tad, tad, bet man bija tas bija divas. Šitas jau man nav gads 10, 20, mainīgi. Nu, labi, tad, ko es varu darīt, tad es tā ir tāda iespēja, ka dzēst, jā. Tas man... Man ir tas, ir, kas ir 8, 8 tas, tas ir 25 beidzās. Tas man nu taču ir gads 20 jau. Dikai jau viņš ir kādreiz ir bijis. Pak, kurš šito jau te... Man vairs tavs telefons neinteresē. Tad, kad man nāca Krievu virsū, tad tu man pateici, ka tur būs un nodevi man. Labi, labi. Un rītā mums jāiet ir vējoni klāt. Ja tagad viņu cik nost. Kas, kas, kas, jā, labi. Uh, prezidenti, viņš ir pagāns, tu to zini? Ne, nekam ne. Jā, viņš ir vienīgais eh, pagāla prezidents visā Eiropā. Jā, labi, nu, Un viņš bija uz, pie Krie... uz Vietiju aizbraucis pagājušajā nedēļā. Nedēļu pirms viņu. Un vieni saprata, ka viņš ar, viņa, viņš ar eh, jezuītu mafiju nepārdos mūsu tautu jezuītu mafijā. Un viņi tagad viņu skaties vāks nost. Tas neticis taču šitām storijām taču netiec, nu, process nu beidzas. Nu, klausies, tas ir. Ar to, kam tu tic, mēs tālu neesam tikuši kādu. Ja? Tātad šodien mēs strādāsim tā, lai mēs visi atrastu risinājumu, gan kam es ticu, gan kam tu tici, ja? Es ticēju, vai tikai uh, mm, baznīcā vai reģis un vispārējais jāuzzīmē. Visus baznīcālus jēzuīti mums ir paņēmuši. Nav nevienas pagānu svētnīcas visā Latvijā un visā Baltijas jūras reģionā. Un tagad vienīgo pagānu jā... prezidentu viņi griež nost slimnīcā. Un mums, es esmu pa, pagānu mums... priesterien, es viņam iešu palīgā. Labi. <clears throat> Mums jātais uh, neformāli, ja tagad steidzies, man nav vērts. Mums nav vērts pagāni, bet mums vērts dievtumu process. Bet dievtumu mums jāvērts, dievtumu. Divi tur ir uztaisīti, bet tā ir arī sekta. Nē, tā, tas ir latviešiem vajadzētu dievtumu. Bet, bet latviskā dzīves ziņa, tā ir tiešām divsaziņa. Nē, dievturu, dievu, dievturu. Tikai dievturu varētu būt latviskā dzīve. Latviešu dievu ziņa ir dievturu. Un nevienu importē. Nu, tieši tā, tieši tā. Un, un, un, un reizē dievturis. Kurš? Bet Vējons, Raimons Vējons, viņam stāv angļu, angļu valodas uh, Wikipēdijas aprakstā reliģija peiganizmu. Un tāpēc viņi tagad vārds nost, jo, jo zviedri, zviedri ir okupējuši Jēzus sektu. Viss tās zviedri bankas, es taču tur zinu, man viss tas ir skaidrs, un 20 gadus es viņus pētīju. Tur Valenbergiem blakus uh, mājā ir atrodas Jēzuītu klosteri, eh, ja? Tas viss ir tā salikts. Jā, un tagad, kad viņi griež nos mūsu pavānu prezidentu, tagad mēs izrausimies no šitā slazda. Vairāk tā nebūs. Saki, ja tu daudz zini, kas tu to ģiku piedēvi. Nē, nu, man nu, tas nav jāzina. Bet tas, ka tas nāk no skandināvu banķieru puses, tas taču skaidrs. Tas varētu būt. Tas var būt. Tagad viņi pieslēgs viņu pie tādiem visādiem aparātiem, viņam būs jāparaksta viss, ko viņi gribēs. No, nu, no, nu, no, nu, no. Tā viņi ir iecerējuši. Tas varētu būt. Bet tā nebija. Bet es, es vienmēr teicu, kas jādara Latvijā, un neviens, neviens nemāja neklausīt. Jā. Tas ir kāpēc izņemot mani. Un vēl dažus. Un, un, un, un eh, mums jau tas darbiņš ir padarīts, mums jau visi statūti ir iztūkoti. Eh, ja mēs taisām, kooperatīvo, ja mēs taisām kooperatīvo banku, tad mēs viņu ātri varam uztaisīt. Vai ne, Lūdzu? Mēs jau tur no. Nu. pastrādājām vienu, vienu eh, uzgadu tīri sliedīgi. Citas kaut kur paņem to, to naudas brīdzi arī. Ko tad? toreiz izlaidām. Nebūtu politiski pievādījumi. Nu, jā. Ja. Tur ir viss atlaid, jā. Jā. Jā, cik tas ir jūrģi? Jā, jā, nu tās nav. Zinu, zinu, ir man tā nauda. Arī, jā, bet man ir tā, kas jums nav. Arī. Jā, nu tev vēl mājās ir šī nauda, varbūt. Kāda nav? Nu, ko? Tur tie. Jā, tāda man vēl ir. Tāda man ir. Uz abām pusēm. Tāda man ir pie, man ir pie, man ir pies. Uz abām pusēm tevi? Jā. Nu, šaubies. Var būt, ja man bija tā. Tu tā teica. Jā. Dzīvosim nu, bez. Jā līdzi viņu. Un jutīsim līdz mūsu beidzotiem. Mārī, noliec šo pie durīm. Tur kaut kur uz zemes vai pie, vai pie savas otā kāda. Un eh, runājot arī par vienu citu jautājumu, ja? Tāpēc es esmu tik nikna uz Māri, tāpēc, ka mums vakar to dzīvokli atņēma, ja? Kādu Māri? Uh, Tur, kur es saucu palīgā cilvēkus sargāt to dzīvokli, kur mēs cīnījāmies ar eh, ārzemju krieviem, kas met vērā pamatiedzīvotāji bez tiesas, ja? Un saproties, visā Rīgā nav neviena patriota, kas nāk palīgā. Neviena. Neviena. Bet, bet metodika mums ir izstrādāta. Un latviešu palīdā, kā Luksemburgiets. Jā, un caur tiesu mēs tagad iesim, jā? Un mēs, mēs tiesa būs par to, un mēs dabūsim tos īpašumus atpakaļ, ja mēs tagad sastiķēsimies nav, jā? Bet uh, es tāpēc atnesu šodien, gribēju tev piedāt, es dzirdēju, ka tev arī iet smagi ar rēķiniem, jā? Ja? Bet kā? Vārdsakot, mums ir izstrādāts process, kā Man nevienas, man tev izdodas kaut kā. Līdz dzīvokļi. Man nevajag. Man vienkārši žūk, tāpēc, ka man skārien jūtīgais un te visi. Tad tu esi jau apriecies, man tev līdz <laughs> dzīvokļi. Nē, nu, tu labāk es dzīvoju, labāk es visā nekārīgi dzīvoju. Man jāatgriežas, jā. Un dzīvoklis viesnīcā ir labāks nekā, nekā. Tad tu dzīvojies pa viesnīcā, iedomājies. Jā. Tālpāks modus. Kamerē, jā, rādā. Tā. Vārds sakot, kur ir, kur ir... Kamēr es eh, dzīvoju? Pameklē vadiņu.